Nah, nah, nah mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan pendeta radikal ini. Dan saya juga bertobat, saya berterima kasih kepada kaum teroris. billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan jangan lupa sediakan secangkir kopi untuk menyimak kami. Lagi-lagi pendeta Saifuddin Ibrahim, begitu radikalnya terhadap muslim khususnya pada Ustadz Abdul Somad. Aku sarankan sebagai pemuka agama yang baik dan menganut ajaran kasih, berhentilah menabur hoaks, dan menuntut Ustadz Abdul Somad yang tidak bersalah, karena hanya merusak citramu sendiri sebagai seorang pendeta. Mari kita dengarkan perkataan hoak yang pertama, yang tidak masuk akal manusia. Uh, orang Bali ini, kalau ada uang yang jatuh di jalan, dia nggak akan hilang Nah, kalian sudah mendengar perkataan hoaknya. Apakah mau dibuktikan, siapapun ke Bali membuang uang sejuta di jalan, dijamin hilang. Uang yang jatuh di jalan 100% hilang, karena pemilik uang tersebut tidak diketahui untuk dikembalikan. Nah, mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan pendeta radikal ini dan saya juga bertobat saya berterima kasih kepada kaum teroris yang selama ini e, mereka sudah melakukan bom Bali di Oktober 2003 waktu itu sehingga saya melihat bahwa ajaran ini ajaran yang saya anut itu harus saya tinggalkan dan satu-satunya jalan saya harus menjadi orang Kristen. Nah, Saifuddin murtad, katanya karena pengaruh bom Bali, tapi di waktu lalu kesaksian murtadnya bukan pengaruh ini. <laughs> Sudahlah Udin, kami tahu murtadmu karena masa yang sulit, yang tidak sukses seperti teman-temanmu. Kedokmu sudah dibongkar teman studi, lebih baik Udin belajar Bible lagi, biar tidak masuk penjara lagi dan tidak salah berkata, Daud bukan Nabi. Udin, Udin, mari kita lanjutkan. Apa yang saya lakukan untuk Muhammad KC dan memberikan kuasa eh, untuk mengatur segala sebagai koordinator di dalam pembelaan eh, pasal yang dilakukan, eh, yang dituduhkan, yang menjerat Muhammad KC adalah uh, pasal 156 dan 156A yaitu tentang penistaan agama. Saya perlu pengacara yang berani melakukan pembelaan khusus. Dan dia harus mengerti seluk-beluk e, tentang Islam. Minimal dia mengerti keislaman itu itu bagaimana dan sudah saya viralkan semua tentang pengajaran yang selama ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pri kemanusiaan yang sudah ditetapkan oleh PBB. Dan saya percaya dengan apa yang selama ini eh, saya lakukan itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena saya semata membela. Dan yang kedua, pengacara harus berani untuk menanyakan apa kesalahan MKC itu dibandingkan dengan mulut eh, seorang ustadz eh, eh, Abdul Somad itu eh, mana yang jahat hmm. dalam menghina kekristenan sedangkan MKC hanya membela kekristenan dan menjawab pertanyaan Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir apa salahnya dia apa salahnya salib kata pendeta Saifuddin Begini Pak Pendeta, salib adalah simbol kekristenan, baik yang ada patungnya atau tidak ada, tetap disebut salib. Salib menjadi simbol agama Kristen dalam bahasa lainnya adalah Nasrani. Sementara Al-Quran menyerukan kepada kami bahwa agama Nasrani yang bertuhankan manusia itu adalah sesat, dan tidak seiman dengan kami disebut kafir dalam bahasa Quran. Allah berfirman kepada kami, bahwa mereka tidak akan berhenti mengajak kami dalam kesesatan untuk mengikuti agamanya dan itu tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah berfirman. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka. Ayat ini menjadi bukti bahwa misionaris banyak bertebaran, berbagai cara mereka lakukan agar kami menjadi murtad. Sudah sepantasnya Ustadz Abdul Somad, menjaga iman jemaatnya, agar tidak mudah dimurtadkan. Perkataan Ustadz hanya di dalam lingkungan masjid, dalam sesi tanya-jawab, tidak untuk dipublikasikan sengaja untuk menyerang iman kekristenan Pak Pendeta. Aku rasa saudara Kristen kita yang cerdas akan mengerti hal ini. Berbeda dengan temanmu si Kasman bin Sun alias KC yang kamu bela mati-matian itu. Perkataannya disengaja, bahkan dipublikasikan terang-terangan dan berulang-ulang untuk menista kami. Perbuatan MKC bukan dalam rangka menjawab Abdul Somad, tapi sengaja melahirkan ide untuk memburuk-burukan Islam tanpa dalil yang jelas, bahkan hampir semua perkataannya fitnah semua. Bahkan temanmu itu sampai dikatakan orang cacat mental, sebagai peringatan, tapi KC malah semakin menggila. Saya setuju, kalau Quran firman Allah, itu Muhammad karena Allahnya itu Muhammad karena Allahnya itu Muhammad para ustadz para ulama itu antek-antek asing Arab para ustadz para ulama itu antek-antek asing Arab ya sekarang waktunya terbuka hati saudara jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayahnya dekat dengan Allah. Dan ini harus dimengerti oleh polisi seluruh Indonesia. Polisi, polisi sudah mengerti Udin, makanya MKC ditangkap. Karena kesalahannya jelas, tapi kamu yang tidak mengerti. Kamu mau ngomong apa lagi Udin, biar Tuhanmu sendiri yang jawab. <laughs> Salib, bentuk salib yang dimaksud jemaat muslim tersebut, pasti salib yang ada Yesusnya. Ini dia. Dalam kitabmu sendiri dilarang. Sesuai pasal keluaran 20 ini ayatnya, bahwa Tuhanmu melarang untuk membuat patung. Kalau masih kurang dalilnya, saya tambahkan lagi porsinya Udin. Biar Udin bisa mengerti. <laughs> Ini ayatnya pasal ulangan 4 ayat 23, pasal imamat 26 ayat 1, semua ini larangan jelas dari Tuhanmu, baik itu patung besar atau kecil bentuknya. Semua tetap dilarang Udin. Jadi kamu yang tidak mengerti Udin, karena kamu tidak memiliki dalil untuk membolehkan membuat patung. Mari kita lanjutkan radikal ini. Kenapa terorisme tidak bisa dihentikan? Karena orang masih membaca dan memakai kitab itu untuk melakukan teror di mana-mana. Bahkan membunuh orang lain karena beda keyakinan. Inilah yang perlu saya katakan. Bahwa Abdul Somad itu menjadi sumber konflik antar umat beragama di Indonesia. Dan tidak ada yang berani yang melawan. Tidak ada yang berani melawan. Orang Kristen pun tidak berani melawannya selama ini. Setelah saya membacakan pledoi saya di pengadilan, saya tidak membela diri saya, saya tidak membela kekristenan. Saya mau agar agama agama tidak menjadi penonton di dalam bernegara. Itu Pak Menteri Mahfud MT dia bilang agama itu musuh negara. Oleh karena itu, saudara-saudara harus paham tentang ini semua. Bahwa Muhammad KC itu nggak bersalah. Yang ketiga, kenapa Abdul Somad dibiarkan berkeliaran bebas sedangkan orang itu menyandang pelaku penista agama? Dan sudah dilaporkan, tetapi Bareskrim tidak menangkapnya. Sumber konflik itu Abdul Somad itu. Jangan tukar kepala MKC lalu Yahya Waloni yang ditangkap. Yahya Waloni itu ya kroco. Dia tidak mengenal kebenaran. Mulutnya juga tidak menyimpan kebaikan. Setelah ditangkap, minta maaf kepada yang melapor. Dan lucunya orang-orang yang melaporkan Abdul Somad, yang melaporkan Yahya Waloni, tidak berani bersaksi. Orang-orang Kristen ini tidak berani bersaksi. Sehingga sekarang polisi pun kesulitan untuk menyiapkan 10 saksi yang berkaitan laporan terhadap Yahya Waloni. Bagaimana dengan Abdul Somad? Saya jadi saksi utama. Saya akan menjadi saksi Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak menangkap Abdul Somad padahal sudah dilaporkan banyak pihak? Kenapa polisi tidak menangkap dan memproses dia? Apa ada? Apa ada? Ada apa dengan polisi? Ini kan menjadi pertanyaan ditangkapnya Muhammad KC ini. Yang keempat, kenapa Yahya Waloni yang ditangkap? Nilai kepala Yahya Waloni tidak seberapa dibandingkan dengan kejahatan mulut saudara Abdul Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Ada apa dengan pendeta ini? Masya Allah, begitu benci dan nampak sekali sakit hatinya yang tidak wajar. Kami semua punya sudut pandang untuk menilai, walau kita mengesampingkan dulu urusan agama. Apakah Ustadz Abdul Somad melakukan sengaja atau tidak? Apakah Ustadz Abdul Somad mengatakan hal itu berulang-ulang atau tidak? Apakah Ustadz Abdul Somad sengaja mempublikasikan atau tidak? Seorang ateis pun dapat menilai semua ini. Bukan kami mayoritas selalu menindas. Justru pendeta radikal ini yang menindas kami mengatakan ayat suci kami sumber teroris. Ayat peperangan Rasulullah, jangan kamu jadikan alasan. Sesungguhnya Allah sudah menurunkan surah Al-Kafirun, dan berbuat adil kepada orang kafir, dalam surah al muntahana ayat 8-9, Sepertinya Udin ingin masuk penjara lagi tapi sangat jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apakah karena Abdul Somad banyak pengikutnya lalu takut ditangkap? Jangan merugikan negara. Negara ini perlu hidup toleransi dan damai. Negara tidak memerlukan agama. Huwallahu الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم